Hallo, ich bin Markus vom Veganic Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch, wie ihr aus leckeren Süßkartoffeln noch leckerere Kekse machen könnt. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Das sind dann also die fertigen Süßkartoffel-Cookies oder Kekse. Ähm, eine ganz, ganz tolle Alternative, mal was mit einer Süßkartoffel zu machen und wirklich sehr, sehr lecker. Wenn ihr die nachmachen möchtet, hier unten drunter findet ihr die Zutaten und auch die Zubereitungsschritte. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen oder Rückmeldungen an mich habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus.veganik.de Dann war es das für heute und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!